это очень важно. Пожалуй, это самое важное, что ты можешь услышать сейчас от меня. Поэтому внимательно послушай меня. Погибают смелые, выживают хитрые, войны оголтелые, разжигают сытые, и за дело правое мой идут наложники, левые и правые, подлецов заложники, левые и правые, подлецов заложники. Получают жадные, отдают убогие, и за речи ладные — все теряют многие И к войне стерветники Призывают пристава Записав нас в ратники Для спасения истины Записав нас в ратники Для спасения истины счастливые, а прощают сильные и порой красивые, далеко не стильные, дураки все наглые, умные, спокойные, лицемеры слабые, честные, достойные, лицемеры слабые. каются грешники, праведники каются, и живут приспешники, остальные маются. Существуем весело в мире одиночества, потому сбываются мрачные пророчества. Существуем весело мире одиночество, Потому сбываются мрачные пророчества.